Halo sahabat Sijul, berjumpa lagi bersama Sijul, Junius unik dan luar biasa. Nah, sahabat Sijul, kali ini saya berada di uh, tempat di belakang saya itu Masjid Agung Kota Palopo di mana eh, pagi-pagi seperti ini enaknya kita berjalan-jalan di sekitaran taman ini ya, teman-teman. Yuk kita lihat keindahan taman-taman Sijul ini. sahabat si Jun uh, tadi saya lihat-lihat beberapa tanaman-tanaman taman ini. Nah, saya, saya lihat ada kakak di sana yang lagi duduk-duduk di sana. Yuk kita tanyakan mengenai taman-taman ini. Sahabat Jun ayo. Gak boleh di sini, Kak. Uh, lagi ngapain sini, Kak? uh, sering kesini ke taman ini kak tanggapannya mengenai taman ini untuk sahabat sini Yun ini gimana kami taman ini sangat baik luar biasa dipakai untuk nongkrong sambil membaca buku nah sahabat si sijul kita sudah dengar beberapa eh, kakak kakak yang sudah saya ini um, tanggapannya adalah uh, biasa kita datang di sini untuk nongkrong di taman dan baca buku sahabat sejul. Nah, untuk sekiranya kita akan melihat lagi sekitaran taman-taman ini sahabat sejul. Jangan kemana-mana, tetap di sejul. Di unik luar biasa. sahabat Jul, Berjumpa lagi bersama saya Sijul Genius unik luar biasa Nah kali ini sahabat Sijul Saya sekarang berada di uh, depan kedai kirana ini Dimana banyak jenis makanan-makanan yang luar biasa sekali uh, Yang pertama itu banyak ini Seperti es buah, sup durian Saldo buah, es teler, es buah dan lainnya Nah, sahabat Jul mau tahu rasa menunya kedekiran ini ya ikutin ikutin perjalanan saya halo selamat siang ibu uh, eh, jadi ngapain nih bu uh, eh, jangan bisa uh, hari ini ibu, atau gimana sih bu uh, dengan pembuatan teknologi Nah, sahabat Sijul, ini uh, di mana kedai Ibu Kirana ini, kedai Kirana ini banyak sekali pengunjung-pengunjung yang ada tadi ini. Jadi uh, jangan kemana-mana, tetap di Sijul, jenius, unik dan luar biasa. menu-menu kedai kirana ini nah kali ini teman-teman si Jul kalau mau tahu di mana tempat kedai kirana ini eh, persis tepatnya di samping kantor pajak kota Palopo ini nah siapa sih Jul mau tahu adanya sekarang ayo break dulu ya jangan kemana-mana di sijul Genius Unik dan Luar Biasa buahnya ini yaitu beberapa jenis buah yaitu buah naga dan lain-lainnya uh, seperti buah naga buah semangka dan lain-lainnya buah kelapa juga ada sih nah mau tahu selanjutnya yuk kita coba Nah, sahabat Sijul, uh, eh, kali ini saya akan mencoba uh, sebuah ini pada di kedai kirana ini. Mari kita coba ya. Sop ini beberapa banyak uh, rasa atau perpaduan rasa, dimana uh, ada juga esnya ya. Terutama itu karena kalau tanpa es itu nggak nggak enak. Hmm. Enak sekali sahabat Kita Campur dengan uh, apa buah kelapa ini sangat enak sekali hmm, menjadikan pada Sandroska yang paling sedap sekali sahabat Jul. Kita coba lagi ya. siapa si jual mari kita datang di kedai kelana ini tepatnya di samping kantor pajak kota Palopo jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman si Jul sampai ketemu di episode selanjutnya Si Jul, jenius, unik, dan luar biasa